الكل هي خاصه بالنواب اللي اللي قدموا المشروع والنواب اللي باش يصوتوا على المشروع هذايا بما فيهم لجنه الحريات اللي اقترحت